assalomu alaykum hurmatli prezidentimiz shavkat mirziyoyev men surxondaryo viloyati e, termiz shahridanman ismim quvonova fotima opa men sakkiz yildan buyon ko'chada yuribman biz termizda portda ishlaganimizda bizga o'stemirov degan shahar hokimi e, uy bergan edi biz to'qson uchinchi yil uyni xususiylashtirib order kadastr qildik ikki minginchi yil ayrim sabablarga ko'ra biz rossiyaga ketdik rossiyadan besh yildan keyin qaytib kelib ikki ming beshda uyga kirib pasportimni almashtirib ketdim biz rossiyada ishladik yana besh yildan keyin qaytib kelsam uyimni eshigi almashtirib biz tanimaydigan odam yashab o'tirgan ekan xususiy uyimda keyin men xo'jayinim bilan xolimirov ochlik qilamiz kadastrga bordik kadastrga borsak bizga mm, boshqa bir sud qarorini ko'rsatdi o'qib ko'rsak fuqarolik ishlari raisi sud raisi ayol bizni nomimizdan qalbaki raspiska yozib числа oyi yili yo'q xo'jayin pasport nomeri ham noto'g'ri yozilgan o'n mingga sotildi deganda qavs ichiga bir million deb yozilgan xo'jayin nomidan qalbaki qilib o'zbekistonda yo'q odam rajab vorani o'n sakkizinchi kvartirada yashaydi deb men xolmemov ochildi qo'shnisi bo'laman uyni sotganini ko'rganman degan e, bizda o'n ikkita kvartira bor o'n sakkizinchi kvartira yo'q mm, pattakesar mahallasidan mahalla raisi ham qog'oz bergan o'n sakkizinchi kvartirada yashaydi deb bizda umuman o'n sakkizinchi kvartira yo'q keyin sud qarori bilan uyimni boshqa kishiga o'tkazib yuborgan keyin men sudga bordim men advokat oldim muhammad deb hudayr akani oldim u kishi ham sud raisi bo'lib pensiyaga chiqqan ekan meni to sudgacha hech narsam qolmadi tillalarimni hammasini sotib e, o'sha hudayr akaga berdim keyin sudga kirdik men edim sudda g'olib chiqaman qalbaki sotilgan desam advokatim jim o'tirib chiqdida tashqariga keyin nima gapirmadingiz hudayr aka desam e bu dedi 2 ming dollar olgan sudyalar o'zi ishing hal bo'lgan deb aytdi даже men xudoyor akaga xo'jayinni oxirgi sakkizta tillatishigacha olib kelib berganman ana shunday qilib surxondaryoda sudda hech haqiqat yo'q ekan sakkiz yil ko'chada yurib xo'jayin bilan respublika prokuraturasiga bordik respublika xalq qabulxonasiga bordik keyin xo'jayinim bilan prokuraturaga kelgan edik prokuraturada o'sha parshvi bilan o'zing sotgansan deb xo'jayinimga tazyiq o'tkazdi keyin xo'jayinim o'sha davlonasi ko'tarilib больницаga bordik keyin xo'jayinni ko'zida davlonasi bor ekan ko'zini operatsiya qilamiz lekin bir umr ko'rmaydi agar qildirmasangiz hozir o'ladi dedi men rozi bo'lib ko'zini operatsiya qildirdim keyin ko'rib bo'lib o'sha yerdan chiqdik chiqib yana ukamnikiga bordik borganimizdan keyin xo'jayin yaxshi bo'lgandan keyin yana prokuraturadan haqqa taqtarib kelsak viloyat prokuraturasida ishlaydigan qiz menga baqirib ko'rdi nimaga yetalab yuribsan o'tirsin uyida dedi keyin xo'jayin aytdiki qizim men uyim e, uchun yuribman o'ynab yurganim yo'q dedi yo'q ket uyingga deb haydab soldi keyin skoriga bordik skorda vrachlar uyingizga olib boring dedi xo'jayin o'z qo'limda jon berdi yigirmanchi yil to'rtinchi aprel kuni jon berdi hozir bir o'zim qolganman yolg'iz ayolman mana ko'chada yuraman sudlarga boraman mana o'n oltinchi aprel kuni ham sud bo'ldi mendan sudyalar uy kimni nomida xususiymi yo'qmi so'ramaydi e, расписка yozilgan podpisi o'xshaydi dedi keyin menga viloyat prokuraturasida ishlaydigan asror mamaraimov turib hamma narsa parshib edi protest bildirdi ikki marta sudda ham protest bildirdi u kishiga ham quloq solmaydi sudlar yonbosh ustimdan kulib ering sotgan ketaver deb delani yopib o'tiribdi men itolmazov oltivoy satboldiyev elliginchi yilda tug'ilganman shu domga oldin e, tagor ko'chada gulshan ko'chada bir b kvartira ikkida turaman qo'shnilarimiz fatima achilar bilan bilamanki shu yerda yashab ketganini birga yashab e, yashab keyin rossiyaga ketganini bilaman uyni sotganini bilaman aniq sotgan sotgan yo'q uyni o'zi sotmay ketdilar keyin kim sotgan qanaqa uni bilmayman haqiqatda shu yashaganini bilaman men umarova gulsara termiz shahrida istiqomat qilaman dugonam fotima quvandikova quvonova fatima haqiqatdan ham ular 2000-chi rossiyaga ketishgan lekin uyini sotmagan men 40 yildan beri mana shular bilan bordi keldim dugonaman uyini sotib ketmagan o'zim kuzatib qo'yganman Я Волкова Татьяна Александровна, 61-го года рождения, уроженка города Термес. В этой квартире я живу с 63-го года. Наша соседка, они с 83-го года здесь жили. Фатима Алик. Да, Фатима. Ой, я фамилию не помню. Алик тоже. А, и Алик, да. Ну, они, и сын у них, они семейные. Вот. Потом они работали с мужем здесь даже в магазине у нас, магазин был в магазине работали. Угу. Вот. Потом они, надо было уехать им в Россию, да. Угу. Они уехали, квартиру не продавали, голубь Ира была. Она заняла вот эту квартиру. В общем, они квартиру уехали, не продавали. Они просто закрыли свой дом. Угу. Вот. А потом вот заняли их дом самовольно. И когда уезжала она, эта женщина, она продала. Здравствуйте, я Машарипова Азизмо Абдулаевна, 1952 года рождения, 27 декабря. А, живу в этой квартире с 1986 года, май месяц. 19 мая мы сюда переехали. Мы сюда переехали. Наши соседи, которые был Халмуминов Ачил и у него жена Фатима, они здесь уже проживали. Вот. Я работала в то время в переливании крови. Я операционная медсестра. Когда они уезжали, э, семьей уезжали Халмуминов Ачил, и это Куванова Фатима, они уезжали? Они уезжали вместе э, с мамой, которая рядом соседи Таня и Сергей. Вот э, они уезжали Тидгалей, уезжали в Россию, с семьей уезжали. И они уехали, оставив квартиру, но квартира не продавалась. Меня қайырға президент Шавкат Мирзияев shu ko'chada shunday yuraveraymi odammanku men ham men ham davlat uchun ishlab pensiyaga chiqqanman portda uy olganman portdan xo'jayin ikkalamiz o'z uyimga begona bo'lib bitta sudyaning orqasidan uyimga kirolmayman keyin men berga viloyatga keldim men uysizman deb edim menga hozircha temir yo'lchi mahallasidan vokzaldan общежитиеdan e, joy berdi o'g'lim kelinim ana shu uyda yashab o'tiribmiz men qayerga murojaat qilay prezident buva meni murojaat qilmagan joyim qolmadi youtubega ham chiqdim hamma joyga chiqdim hech yerdan foyda yo'q men insonmanku prezident bobo nimaga haqiqat yo'q ayniqsa sizga ishonaman siz meni ko'chada qoldirmang meni iltimos bobo yoshim oltmish uchda oxirida shu o'g'lim bitta farzandim bor shu ko'chada qolmasin o'z uyimga yashayin men ham umid bilan farzand o'stirganman xo'jayin mana shu haqqa tuyg'u uchun давление bo'lib ko'r bo'lib yashashga intilib qancha yugursa ham haqqatni topolmay mana vafot etib ketdi haqqat yo'qligidan vafot etib ketdi undan ko'ra otib tashlasa mayli ediku qiynalmay o'lardi ko'r bo'lmay o'lardi ana shunday bo'ldi men respublika prokuraturaga borib kelganimdan keyin respublika prokuraturasidan ertalab xo'jayinim vafotidan keyin yana bir marta biron joyga aytsang biz seni yo'q qilamiz sen kim bo'libsan deb bir ayol kishi telefon qilib menga rosa qo'rqitdi o'g'lim ikkalamiz edik o'g'lim qo'rqib qoldi ona hech yerga bormang o'g'lim qo'rqdi men baribir kurashib kelyapman mana shunday bosimlarga chidab yashab kelyapman yordamingizni kutaman iltimos bir menga ham e'tibor bering